Doncs ho van fer els estudis, van utilitzar l'eina presenta, els estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació, concretament en un àrea de eh, projecte final de carrera del segon cicle d'enginyeria informàtica. És l'àrea de PFC de compiladors, és una àrea petita, eh, en aquest semestre, que el, va, el primer semestre que el vam fer servir vam tenir només tres estudiants, i l'objectiu era eh, que els estudiants doncs, es gravessin fer la presentació del seu projecte final i eh, així doncs, en comptes d'enviar-nos una presentació amb diapositives com feien fins ara, amb un PowerPoint, doncs, eh, també eh, podien gravar una demostració del seu programari i podien explicar ells amb la seva pròpia veu doncs, eh, quin era el projecte que havien fet. Aleshores, l'avaluació que vam fer, la vam fer, eh, bueno, els projectes s'avaluen eh, mitjançant un tribunal, que és, eh, en aquest cas era el consultor i jo com a professor responsable de l'assignatura, la i ens va anar molt bé el fet de tenir tots els vídeos eh, publicats perquè tant el consultor com jo vam poder revisar doncs, eh, les presentacions que havíem fet, els estudiants també van poder veure totes les presentacions que havien fet i per tant van poder veure què és el que havien, com ho havien fet els seus companys i també van poder aprendre de l'experiència i crec que es van sentir molt satisfets i que no els hi va costar molt eh, fer un vídeo, eh, així com abans ho feien en PowerPoint, i ens pensaven que podia haver-hi algun petit problema amb la, amb la transició des del PowerPoint cap al format de vídeo no, va, no van haver-hi problemes per part dels estudiants. I des del punt de vista docent crec que va ser molt útil perquè els estudiants van haver de ser conscients de com volien presentar el seu treball i també van haver de ser més curosos a l'hora d'escollir de, eh, doncs, eh, el tempo de la presentació i el propi ritme de la veu i com utilitzaven els recursos de la veu o les demostracions del programari per eh, explicar el que havien fet.